أفم الزمان تبسم وفم الزمان تبسم وثنان بشرى يوم يتيب على الزمان يوم يتيب على الزمان صباه ومساؤه بمحمد والدار يا من له الأخلاق ما تعوى العلا من هوى ما يتعشق الكبرى أوتيت فضلا لا يتاخ لمرسلين والله والله يؤتيك فضلا كيف يشاء لك يا الرحمن في القيامة سوادة وشفاعة وسعادة wish Oh. day. الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ilaha